assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baa ii salaamaya adduunka meel kastaa ka joogtaan waxaa ii leeyahay galab wanaagsan eh, intay subax u tahay subax wanaagsan intay habeen u tahay habeen wanaagsan eh, haddaa ku cusub tahay kanaalkeeda kusoo dhawaaw gacmo furan una sii gudbay saaxiibkaada iyo asxaabtaada inta kugu taxan usii gudbi si ay u helaan video ana iloobin gambaleelka inaan furubto oo oo xagga hoosene qoraal igu rabto aad baa umahadsan tahay barnaamijkeenii maanta wuxuu ku saabsan yahay fasliinka sidou caafimaad ugu yahay jirka fasliinta inta badan ma isticmaalo soomaali haddaan nahay laakiin waxaa kuu hayaa caafimaadka inuu u fiican yahay fasliin sida weyn way jiraa sida iyana way jiraa koley wax badan wax badan ayuu ayuu taraa tasliin runtii haddii ahaa leed nabar hadduu kusoo gaaro wax yariis oo sakiinaya ku sartay iyo kale haddee jirka wax yariis kusoo bararo kale hataa eh, muxuu u roon yahay cadaha cadaha meeshaas meeshaas haddii kaa khalkhalalin uu roon yahay wuxuu kale u roon yahay jirka jirka uu fiican yahay aad iyo aad qaboobaha oo kale hadday jiraan qaamasan karta maasha allah aad aad iyo aad inuu fiican yahay isticmaalkiis waa isticmaali kartaa haddaa ku nooshahay wadan qurbo ha moodaanin inaad isticmaasho faasiliin isagoo weyn woo jiraa isagoo yaraa kuu soo qaada hadda sida cashirka kuu siiyo aana u fahanto waxtarka uu leeyahay faasiliin jirka runtii ani waa ka helay aaday aad ayuu ii qarxiyey caafimaad caafimaadkana aad ayuu ugu fiican yahay haddii ahaa leh hadduu baraanka qabow jiro hadduu roob da-aayo hadduu baraf da-aayo aad ugu fiican yahay jirka amoodaan ana ka maqnaan faasiliin waa isticmaali kartaa haddaa guri jood aad tahay xataa oo jirka ku qalalan yahay oo dad maxaa jira oo dad maxaa jiro jirka qalalan yahay oo miimiin leh miin taxtaa u fiican yahay miimiin taxtaa maqaarka oo saas naqanahay oo u fiican yahay muxuu ka dhigaa soft soft ka dhigaa isticmaal hadaa xataa dad xataa maxaa jiro oo dadka oo maxay dhahaan yeelanayo cadcad wax yeelana xataa u fiican yahay u mahadsantahay daawashada ay daawatay iyo sida wanaagsan ay la socotay haddana maxaa kaa tagayaa jawi wacan iyo wakti fiican tu sii gudbina saaxiibkaa saaxiibadaada asxaabtaada waxaan ku leeyahay bye bye see you next time aad baana u mahadsan tahay daawashada ay daawo